hello and welcome friends purchase return की पूरी जानकारी होने के बाद अब दूसरा जो हमारा सवाल है जो पूछा गया है कि सर ओरिजिनल इनवाइस नंबर जो कि परचेज बिल का था अगर उसको परचेज रिटर्न में न डाला जाए तो क्या होगा देखिए वैसे तो कुछ होगा नहीं मैं अक्सर ही ऐसे ही काम करता हूँ आपको सिखाना है परचेज रिटर्न के बारे में तो मैं अक्सर ही अलग इन्वाइस नंबर डाल देता हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज रहता हूं कि इसका इन्वाइस नंबर है क्या लेकिन आपको ओरिजिनल इन्वाइस नंबर डालना चाहिए एक्चुअल में अगर आप ओरिजिनल इन्वाइस नंबर नहीं डालेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि बिल जो कि परचेस करते समय मिला था वो कौन से नंबर का बिल था इसीलिए ओरिजिनल इन्वाइस नंबर डालना जरूरी है आइए चलिए देखते हैं यहां से आ गए टैली ईआरपी नाइन पर अब ईआरपी e नाइन पर आ गए तो यहां से स्टॉक समरी देख लेते हैं हमारे पास क्या-क्या मौजूद है तो स्टॉक समरी में आए तो 10 किलो पल्स हमारे पास मौजूद है तो अगर इसमें से दो किलो और रिटर्न कर दिया जाए दो किलो और रिटर्न कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल इन्वायस नंबर क्या है तो यहां पर आए अभी यहां पे डेबिट नोट की एंट्री दिखाई दे रही है केवल यहां से एफ F2 करता हूं और यहां से कर लेते हैं एक चार 2022 से लेकर यहां कर देता हूं एक छ 2022 ठीक है ये कर दिया हमने तो यहां पर सारी एंट्रीज अब हमारे पास आ गई हैं देख सकते हैं ठीक है यहां पर ये दो नंबर वाला बिल देख लीजिए यही हमारा बिल है ये यहां पर देख सकते हैं ये ये एक है और ये दो है यहां पे परचेज वाली बिल तो ये परचेज वाली बिल है फिर यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर भी परचेज वाली बिल है तो जो लास्ट बिल है उसी की हम बात करेंगे रितेश होलसेलर जो पार्टी है इसी की बात हम करेंगे तो ये पल्स था ठीक है जिसे परचेज किया गया था फिर हमने रिटर्न करवा दिया था तो यहां पर इसका बिल नंबर आप देख लीजिए ये बिल है 123 नंबर का देख सकते हैं अब ये 123 नंबर का जो बिल है इसी के लिए हमें रिटर्न पॉलिसी बनानी है तो रिटर्न करना तो बहुत आसान है आप अकाउंटिंग वाउचर में जाइएगा जैसे ही जाएंगे तो यहां पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको एक्टिवेटेड मिलेगा अगर आपने नहीं एक्टिवेट किया तो करना क्या होगा यहां से आप की प्रेस करना होगा यहां पे इनवाइसिंग फीचर में जाना होगा और यहां से use debit note and credit note को यस कर दीजिएगा बाकी दोनों ऑप्शन भी मैंने यस कर रखा है आप भी चाहे तो यस कर सकते हैं तो ये हमने कर दिया है अब हम क्या करते हैं यहां पर रिटर्न पॉलिसी की बात करेंगे तो हम चलेंगे डेबिट नोट में ठीक है डेबिट नोट में आ गए 123 नंबर ही बिल नंबर हमें डालना होगा क्यों क्योंकि यहां पर जब आते हैं तो आप देखेंगे ये देखिए मैं यहां से फिर डेट चेंज कर लेता हूं एक चार 2022 कर लेता हूं और यहां से लेकर एक हजार बाईस तक का पूरा डिटेल हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका जो परचेज नंबर फोर ये बाउचर नंबर फोर जो है रितेश होलसेलर पार्टी जो है इसका बिल देखिए यहाँ पे बिल नंबर सप्लायर का इन्वाइस नंबर क्या दिया हुआ है एक दिया हुआ है तो इसलिए जरूरी है कि हम इसी नंबर का बिल रिटर्न कर रहे हैं यानी आपने जो बिल दिया था उसमें कुछ सामान खराब निकला है जिसके चलते हम उसको रिटर्न कर रहे हैं इसी वजह से ये बिल नंबर देना जरूरी है ठीक है तो आप ये ध्यान रखिएगा जब भी दीजिएगा तो ये बिल नंबर जरूर दीजिएगा हालांकि मैं काफी सारे वीडियोस में ये बिल नंबर नहीं देता था लेकिन ये देना जरूरी है ठीक है तो यहां से वी प्रेस कर लेते हैं और आ जाते हैं डेबिट नोट में और यहां पर 123 नंबर का बिल डाल देते हैं यहां पे ओरिजिनल इन्वाइस नंबर डाल देते हैं ठीक है और ये मान लीजिए कि एक मई को हम रिटर्न करने आ रहे हैं तो यहां से डेट चेंज करना तो बहुत आसान है एफ प्रेस कीजिए यहां पर वो डेट डाल दीजिए जिस डेट पर आप रिटर्न लेके जा रहे हैं तो ये हो गया यहां पर भी डेट आप चेंज कर सकते हैं एक पांच दो हजार बाईस कर दीजिएगा ठीक है अब यहां पर पार्टी का नाम आएगा जिस पार्टी को आप रिटर्न देने जा रहे हैं तो ये रितेश होलसेलर थे इन्हीं को रिटर्न दिया जा रहा है ठीक है एंटर प्रेस कर लीजिए इनका एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हैं यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा कई बार यहाँ परचेज रिटर्न का भी लेजर आ जाता है वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे यहाँ परचेज रिटर्न का लेजर आ जाता है दस किलो है तो मान लीजिए दो किलो और रिटर्न कर रहे हैं तो दो किलो रिटर्न कर दिया ये बाकी जो जीएसटी लगाया था सीजीएसटी एसजीएसटी वो भी लगा देते हैं तो ये हो गया सीजीएसटी और ये हो गया एसजीएसटी तो नो कर देते हैं और नो करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं तो इसको एक्सेप्ट करा लिया है हमने देख सकते हैं अब देखते हैं हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है तो स्टॉक समरी में जाते हैं ये स्टॉक समरी में गए तो अब आठ किलो ही बचा हुआ है क्योंकि दो किलो और रिटर्न कर दिया तो कितना बचेगा आठ किलो ही बचेगा समझ में आई बात और जो रिटर्न हुआ उसका बिल नंबर आप देख सकते हैं जब इसको प्रिंट करवाएंगे अल्ट पी करके तो यहां पर आप पाएंगे बिल नंबर तो देखिए यहां से मैं प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूं ये देखिए बिल नंबर क्या दिया हुआ है सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है 123 तो यहां पे सप्लायर इन्वायस नंबर या रेफरेंस नंबर यहां पे 123 ही दिया हुआ है देख सकते हैं अब यहां पर आ जाते हैं जो हमारा इसके पहले हमने परचेस किया था तो वो जो बिल था उसको देख लेते हैं तो यहां पे दो बार डीप्रेस करते हैं यहां से डेट चेंज कर लेते हैं यहां से डेट चेंज कर लूंगा मैं एक चार 2022 से लेकर एक पांच दो अब ये आ गए यही हमारा चार नंबर वाला बिल था तो यहां पर भी आपको 123 ही दिखाई पड़ेगा देखिए अल्ट पी करके मैं आपको प्रिंट आउट दिखा देता हूं यहां पे देखिए बिल नंबर तो यहां पर भी 123 ही दिखा रहा है तो ये फायदा है देखिए आपको बिल नंबर डालना चाहिए कुल मिला के ये कहना है ठीक है तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें thank you for watching this video